გამარჯობათ. ვაგრძელებთ სოვის გაკვეთილებს. სანამ დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე არასდროს გამოტოვებთ ახალ ვიდეოს ჩემს არხზე. ეხლა კი დავიწყოთ. დღეს მინდა გასწავლოთ ესეთი მშვენიერი ნაკსოვის ქსოვა. ნახეთ რა ლამაზია. ამისათვის ავკრებთ რამდენიმე თვალს ნიმუშისთვის. აა დაახლოებით 20 თვალს. ჯერ მოგხსოვ აი აი ამას როგორც დასაწყისი აი ამ ნაკრობისთვის აა იმიტომ რომ ესე იგი რეზინა მაინცდამაინც არ უხდება ამ ნაკსოს ყველაზე მეტად მოუხდა აი ეს წინდისებური ნაკსოვი ჩოვლებრივი ჩოვლებრივი ნაკსოვი ყველა თვალი არის მოქცეული როგორც აღმა მხარე როგორც აღმა თვალი ისე იწოვა აი ეს და ძალიან მოუხდა აი ამ უსოს მოგხსოვოთ რამდენიმე რიგი აი ესეთი გასწოვით. აი შესავლის სახით მოგწოვე აი ესეთი რამდენიმე რიგი წინდისებური ხსოვა. აი ამის მერე უკვე დავიწყებ ჩვენი ნახსოვის ჩვენებას. შემდეგ გვწოვთ 4 რიგს. 4 რიგს წაღმა მხარეს წაღმათლებით გვწოვთ, უკუღმა მხარეს უკუღმათლებით. მოგწოვე 4 რიგი. ეხლა მიყურეთ როგორ როგორ გწოვთ. პირველი თვალი გადაგვაქვს ისე რომ არ არ არ ვწოთ შემდეგ მოგწოთ ერთ თვალს და გადავთვალოთ 1 2 რიგით გადავთვალოთ 1 2 3 4 და აი მე 4 რიგი დაბლა მე ამოვიყვანთ ამ თვალს შემდეგ ვწოვთ 4 თვალს 3 4 გამოვაკეთე კიდევ ისევ აი ამ ადგილიდან ამოვიყვანთ მაღალ თვალს აი ესე გადავთვალოთ ორი თვალი 1 2 და აი აქედან გამოვიყვანოთ 3 4 გვაქვს 4 თვალი 1 2 3 საქართველოს კიდევ ორი წვალი 1 2 აი აქედან აკვანით მაგრამ ახლა ოთხი წვალი მოგწოვოთ 1,2,3,4 შემდეგი რიგი ანუ უგომა უგომა რიგი უგომა გვერდი აა ზოგადად საერთოდ პირველი თვალი გადაგვაქვს გუგუმა წავს რომ როგორ გუგუმა აი ეს გრძელი თვალი რომელიც წინარიში ამოვიტანეთ აი ამ ნაჩრეტებიდან ამას ესევე გადავიტანთ ესე აი კიდევ როგორ და ის მაგალითად გადავიტანთ ამასაც და ვაგრძელებ გწოვას. აი კიდევ შევხვდა აი ეს მაღალი თვალი, რომელიც არის მოწელილი აი ნაჩვრედებიდან. ისევ გწოვთ 4 უკმა 3 kategorii. Çünkü 5 yıldaki post kategorisinde ეს რიგის ბოლომდე. ისე მოვატრიალებთ. ნახეთ ახლა და გვალი აი, სადაც არის ეს მაღალი თვალი ამოყანილი. ნახეთ, დააკვირდით, მაღალი თვალი, ხო? აი მაღალი თვალის გვერდით რომ არის ეს წაღმა თვალი, ამ წაღმა თვალს გამოვიტანთ ამ მაღალ თვალში, აი ესე. და ჩამოვაცნებთ ისევ ამ ჭხილს. შემდეგ ვწოვთ აი ამ წაღმა, როგორც წაღმა თვალის. დაგზერებ ხოლას. აი შემოვკვდა კიდევ მაღალი თვალი წაღმა თვალთან ერთად. იქ ეს შემყავს ჭირი э, გამოვიტან დაღმათვალ და ჩამოვაცრე აღწინე ჭირზე და მოვქსოვ როგორც დაღმათვალ აი ნახეთ კიდევ მაღალი თვალი აქვე არის დაღმათვალი გამოვიტან ამ დაღმათვალს ჩამოვაცრე ჭირზე მოვქსოვ როგორც ასე ვაქცელებთ ასე რიგის ბოლომდე. ახლა შემოვატრიალოთ. ყველა თვალს გსოვთ, როგორც უგუღმა პალის. უგუღმა მხარის სულ კომათლებით. სწორედ ჩემოკარგებო, ასე გამოიყურება ჩვენი ნაკსოვის დასრულებული სახე. როგორც ხედავთ, დავასრულე ჩეულებრივი წინდური ქსოვით, რომელიც ალბათ ყველას გეცოდინებათ, ვისაც ქსოვა გაეგება და ვისაც ქსოვა იცის. ეს ნაკსოვი ქსოვება აბსოლუტურად ყველა თვალი, წაღმართ და უგუღმა მხარეც ქსოვება წაღმართლებით. და გამოდის აი ესეთი მშვენიერი ნაკსოვი. აი ამ ხსოვას მიესადაგება ყველაზე მეტად აი ესეთი ნაკსოვი მითხრა კითხრათ და მეც აი ესე ნახეთ მეც ასე მოვათავსე რომ იყვენ აი ამ ორ ნაკსოვს შორის აი ეს ჩვენი ახალი ხსოვა დამერწმუნებით რომ ძალიან ლამაზი ნაკსოვია ადგილათაც იქსოვება მეტი რა დაგვჩენია გიზურებთ წარმატებებს მოგწოვეთ ბევრი ბევრი ლამაზი ასაცმელი ყოველთვის მithumetes ზამთარი ახლოვდება. მოიწონეთ ვიდეო. ვიდეოს ქვევით დააფიქსირეთ თქვენი აა მოწონება, რაც მე სტიმულს მომცემს, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო გავხადო ჩვენი ქსოვის გაკვეთილები. ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.